тоқал қазақ қалғым тоқалды не үшін алғандығы бәрімізге белгілі ғой бұрынғы бабамыз тоқалды еріккеннен алмады онда да ол біреудің жесірі жетімі көздерін жаутаңдатпай аш қалдырмай бәйбішесін сүйсе де шарасыздан тоқал алуға мәжбүр болған ал қазір аллаға шүкір бәрі бар жесір қалса да балаларын аш қалдырмай ешкімнен кем қылмай өсіріп жатқан қайсар аналар жетерлік бірақ ойы таяз әбден тойынған еркектер бұны түсінбек түгіл санасына бойламайтыны өкінішті ләйлә өтінемін бұлай жасамашы әлі тым жассың ғой менің күйімнен бас тартшы балаларымды аяшы өтінемін аяғыңа жығылайын ақша десең ақша да берейін тек отбасымның шырқын бұза көрмеші қаншама рет жалынған жылаған толғанайдың сөзін де өзін де елемеді күйіс қайтарған сиырдай аузы шайнаң-шайнаң еткен ләйлә мені бес-он теңгемен алдамақсың ба қарай көр мынаны өзін менен тым ақылды санайды сен тұрған зәулім сарай қымбат көліктер тағы да басқа дүниелердің иесі ендігі жерде менікі болады енді мазамдалма әйтпесе мәуленнен мәңгіге айырласын. толғанай соңғы кезде әбден жүдеп кетті өзін аспандағы айға теңейтін ләйләні отбасынан алыстатамын деп ақ жүйкесі де жұқарды кейде ойына күйеуінің тоқалын өлтіріп тастауға дейін барады бірақ бұл ойынан өзі де қорқып кететін сіздерге түсінікті болу үшін толғанайдың өмірін басынан бастап баяндайын отбасы жағдайы қарапайым ел қатарлы өмір сүріп жатқан толғанай аға сіңілдермен бақытты өмір сүріп жатты үйдің ортаншысы әрі қыздардың үлкені толғанай өте сұлу қыз болып бойжетіп келеді ауыл жігіттері іштей тамсанып көрген сайын жүректері кеудесінен шығардай дүрсілдей соғатын батылы жеткендер ғана сөз айтты бірақ сұлу қыздың жүрегін жаралаған өзінің сыныптасы мәуленге ғашық еді ол да өзіне ынтық екенін білетін қызға әрі ауыл жігіттерінің қолы жетпейтін сұлуды жанынан кетірмей досы ретінде араласып сырласып жүрді өзінің сұлулығына сенетін толғанай мәуленнің өзіне сөз айтатын күнді тағатсыздана күтіп жүрді бірақ жігіттің асығар түрі жоқ Мәуленде жігіттердің ішіндегі көз тартатын сымбатты денесімен сүйкімді көрсететін бұйра шашымен қыздардың арманы еді бірақ құр сұлулықтан не пайда жүрегінде тұрақтылық сезімі жоқ жан еді әр күлге бір қонған ара сияқты әр қыздың жүрегіне бір үміт беретіні тағы бар мәуленнің бұндай қылығына толғанай көз жұма қарады өйткені қашықтықтан көрсоқырға айналғандай мәуленді көрсе ренішін бірден ұмытып кететін байғұс қыз жауапсыз махаббаттың шырғалаңынан шығар емес анасына да бар сырын жайып салған анасы біраз айтып ол жігітті ұмытуын талай айтты мәулен үйдің жалғыз ұлы әке-шешесі де бақуатты әкесі ауылда әкім қолында билігін пайдаланып ақшақұмар әйелдер сол әкімді айналшықтап ауылға да аты шыққан еді анасы да беті жылтырағанымен оның да көңілдесі бар одан кейін балаға қандай тәрбие берсін бейкүнә қыздың жүрегі мәуленге байланып қалғанын естіген ана күнде уайымдайтын еді қызын ешқайда жібермей әрі мәулен туралы айтса ұрсып тастайтын шығарды тіпті мәуленнің ата анасының дұрыс емес жандар екен талай ашықтан ашық айтса да қызы мүлде елемеді бар ойы мен санасын сол бір жігіт жаулап алғандай соңғы мектеп бітіру кеші де келіп жетті барлық түлектердің жүректері қобалжып ересек өмірге қадам басуға дайын толғанай ботадай көзімен қайта-қайта қашығына қарап қояды ішінен бүгін маған сөз айтады деген үміті де бар оны түсінетін мәулен бе кеш болды кешкі отырысқа қыздардың бәрі гүлдей жайнап отырысқа сән бергендей жігіттер жағы тығып сырада қойды толғанай қашығын қанша күтсе де өзі ойлағандай болмады ашулана жігіттерге кәне маған да сыра құйыңдаршы біз де татып көрейік деп өзі стаканын ұсынды іштерінде аздап градус бар сыныптастары о толғанай жарайсың қолдай кетті бір емес бірнеше стакан ішкен толғанай масайып қалды мәулен мені үйге жеткізіп салшы тек өзің ғана саған айтар әңгімем бар деген толғанайға басқалары күле қарап олар қыздың мәуленге ғашық екенін білетін еді толғанай мен мәулен көшеде жаяу жүріп келеді таза ауаға шыққан қыз аздап есін жинай бастады бар ұятын жиып толғанай мәулен осы уақытқа дейін сені ғана сүйгенімді білесің бе мені кешір мен өзімді ғана ойлаппын сенің маған мүлде сезімің болмаса да үміттеніп жүрген өзімнен де кінә бар деп сықылықтай күлді де көздерінен ыстық жас аға бастады толғанай бұлай жасамашы есіңді жи деген мәуленді қатты қысып құшақтаған қыз жігіттің ернінен сүйіп алды өз қылығынан ұялған сұлу тез есін жиып кешірші деген сөзді айтты да үйіне қарай жүгіре жөнелді артына күле қарап тұрған мәулен басын шайқап өзін бір түрлі күйде сезінді қанша қызға сөз айтып жүрегін жараласа да ешқашан ол қыздардың ерінен сүймек түгіл құшақтамаған алғаш рет толғанайдың құшағында әрі ерінен сүйіп алғаны есіне түскен сайын жүрегі сыздап қояды көзін жұмып қайта-қайта көз алдына елестетіп күліп алды ертеңіне үй телефоны шыр етіп толғанай сыныптастар шығар деп көтерген еді мәулен екен ұялған қыз тұтқаны қоя салды екі беті дуылдап құлағының ұшына дейін қызарып кетті қайта-қайта шырылдаған телефонды көтерген қыз тұтқаны тастамашы толғанай мен де сені ұнатамын бүгін кездесейікші деген мәулен жалына сұрады қобалжыған әрі толқып кеткен қыз жарайды деген сөзді әзер айтты анасынан тығылып кездесуге шыққан толғанай мен мәуленнің арасында тәтті сезім алаулап бір күн көрмесе сағынып қимас сезімге ұласты кездескен сайын еріндері табысып өздерін сондай бақытты жандар санайтын ұбтының уақыты жақындап келеді толғанай болса тестке дайындалуға мүлде мұршасы болмады бар ойы мәуленмен кездескен түнін сымбатты денесі құшағы ыстық ернін ойлап ақ ұйқыға кететін еді мәулен болса уайымы жоқ әкесі бәрін шешіп қойды оқуды да дайын тұр әкесі қашан, ең мықты университетті дайындап қойған ғашықтықтан бал-бұл жайнаған қызының жүзін көрген ана сен қызға не көрініп жүр тым көңілдісің ғой апа тестке дайындалып жүрмін ұбт да жақындап келеді көңілімді өзім көтермесе кім көтереді іштей анасына жағалған сөйлегені үшін тілін тістеді санаулы күннен соң ұбт да болды толғанайдың дайындығы аз болғандықтан бір сабақтан екілік алып жылады өкінді қанша өкінсе де пайда жоқ ата-анасы да ақылы шамасы жетпейді мәулелмен кездескенде құшағына қайғырып тұрған қыз ғашығыңның мұңды жүзіне шыдамаған жігіт жаным үйленейікші әкем бізді оқытады болса да біз Бәр бірімізді сүйеміз деп асығыс шешім қабылдады келесі жылға қалып қоятынына әрі ауылда жүрсе басқа біреу алып қаншама-қашама деген үрей не десе де сүйіктісінің жанында болатыны толғанай үшін дұрыс шешім сияқты болып көрінді сол түні екі ғашық ешкіммен ойласпай бір бүтін болуға келісіп мәулен толғанайды үйіне апарды мам пап келін әкелдім қуанған ұлының сөздері әке-шешесінің төбесіне найзағай түсіргендей есің дұрыс па сен баланың бесіктен белің шықпай жатып үйленбейсің қайдағы тақыр кедейдің қызын әкеп мампап олай демеңдер мен ол қызды сүйем кедей ма басқа ма онда шаруаларың болмасын таңертең қызының үйде жоқ екенін білген ана жүрегі тоқтап қала жаздады бар ойы қызының өзіне қол жұмсаған деген ой шарлап барады үйде толғанай жоқ қораны қараңдар деп жылаған ана отыра кетті жүруге аяғын баса алар емес қызының еш жерде жоқ екені онан әрі ананың уайым ұдата түсті бір кезде үй телефоны шыр ете қалды көршісі екен әй қызың қашып кетіпті ғой дайындал кешірімге әкімнің туыстары бара жатыр мына сөзді естіген ана есеңгіреп о тоба мына қыздың қылығын жаңа ғана уайымнан не істерін білмей отқан ана енді ашуға болып, шашыңды жұлып қолыңа бермесем бе оңбаған қыз үйден ашулана шұлқынып шықты ол қыздың шашынан сүйреп алып келемін деп ашуланған ананы көршілері асындары тоқтатты қой ұят емес пе әкімнің құдағайы болып жатсын, бармайсың жеңгелерін ғана жібер үлкендер жағы да күйеу де айтып жатыр олардың сөзін елемей долдана қызына келді бәріне ашулы жүзбен қарап айқайлай ішке де кіріп әй қыз шық үйден үйленген сенің не теңің деп қызының бетінен шапалақпен тартып жіберді көрген жұрт қарағым екі жас өз қалауларымен үйленді деп жарыса айтып жатты сонда да анасы толғанайды сүйрелеп жатқанда мәулен ортаға түсіп біз Некесі сүнді өткізіп қойдық енді толғанай менің ғана жарым болуы тиіс деп жалған айтты амалсыз келіскен ана ұяттан өртене қалай үйден шығып кеткенін білмеді қызының осы отбасына емес өздері секілді отбасының келіні болғанын қалап еді байлық үшін емес қызының бақытты болғанын қалады оны түсініп жатқан ешкім жоқ бәрі сыртынан кедейдің кербезінен сақтан деп осыған айтқандай өзінше бәлсініп қойлым қойғанын қарашы жалғыз қыз тек сонда бардай гу-гу өсек ауыл құлақтарының ауыздары талғанша айтқан шығар мәуленнің әке-шешесі келінін жақтырмаса да амалсыз шыдап жүрді жас келін қолынан келгенше жүгіріп қанша жағынса да жылы жүзбен қарамады мәулен екеуінің ғашықтық махаббаттары одан әрі лаулай түсіп әлемдегі ең бақытты жұптар болып күндерде де өте берді оқу да жақындап келеді мәулен әкесіне бап толған да бір оқуға түсірсең бір қалада оқығымыз келеді мына сөзді естіген анасы «Ах, оңбаған біліп едім саған ақшаға бола тигені сұмырай неме қуын қарашы мам не деп тұрсың мен айтып тұрмын толғанай ештеңе демеді мына сөздерді естіп тұрған толғанай намыстанып жылап жіберді мәулен менің оқығым келмейді деп бөлмесіне кіріп кетті мәуленнің әкесі енді оқуда орын жоқ келесі жылы көрерміз деп жалған айта салды әйтпесе бір қоңырау шалса жетіп жатыр оқу басталып мәулен сұлу келіншегімен оқуға келді әкесінің арнайы дайындап қойған пәтерінде емін-еркін тұрып жатты екі жастың бақытты өміріне кішкене сәбилер де қосылды жүкті келіншегіне көңіл көп бөлетін мәуленнің қуанышында шек жоқ арада он жыл зулап өте шықты бұл уақытта толғанай мен мәуленнің қызы ұлы аралас төрт бала дүниеге келген ыстық махаббатпен басталған өмір мәуленнің бастық болғаннан кейін өзгере бастады бұрынғы ғашықтық сезімде, сыйластықта бәрі қайып болғандай үйдегі балаларының шуынан әйелінің толықсып кеткен мүсінін жалыққан мөлен. жұмысындағы хатшы мен әуей болғаны қашан толғанай сезіктеніп ұрса шығарғанда мәулен балаларыңды алда үйден кет сені ешкім ұстап тұрған жоқ айқайлап айтқанда толғанайдың жүрегі сыздап қоя берді әлі де күйеуін өлердей сүйген әйел балаларында әкесіз өсіргісі келмейді күйеуінің көңілдесін аңдып жүріп талай ұрсып та жалынып та жүрді бірақ ләйлә некесіз әйел тоқал болып алды неше түрлі әдіспен енді толғанай тұрып жатқан зәулім сарайда тұрамын деп талай толғанайға хабарлама жазуда кейіпкер толғанай бұл ләйләдан қалай құтылсам екен күйеуімді өзіме қалай қаратсам екен сіздер маған ақыл кеңес беріңіздерші деп сөзін аяқтады 算了。